Mi central ha decidido trabajar a favor del medio ambiente, a favor de la naturaleza, porque poco a poco nosotros estamos perdiendo riquezas naturales en Nicaragua debido a la explotación, a la explotación de nuestras riquezas verdes. Consideramos que la presencia en Cochabamba es una gran experiencia para nosotros y también podemos aportar lo que nosotros estamos viviendo en Nicaragua en cuanto a la explotación de El movimiento sindical tiene una gran ventaja. Estamos en todas partes. Estamos en todos los conflictos naturales e humanos y nuestro desafío es concientizar a las organizaciones eh, civiles, a los gobiernos y a las personas que se dedican a depredar nuestros terrenos para que pongan un basta porque si no nuestros hijos van a sufrir más de lo que hoy muchísimos millones de personas en el mundo están sufriendo por la falta de agua, por la falta de los bosques, por inundaciones, porque todo eso ha venido a darnos por estar explotando sin misericordia nuestro bosque.